herkese selamlar dostlarım. Ben Emircan ve bugün sizlerle beraber ee, bu oyunun ismini unuttum. Black Hawk 5 diye bir oyun. E, bugün onu oynayacağız arkadaşlar. Bu arada yanımda Yusuf ve Doğukan var. Hoş geldiniz. Hebe. E, Doğukan'ın biraz mikrofonunda sorun olduğu için o chatten yazacak. Ee, arkadaşlar bugün işte Black Hawk 5 Mission diye bir görev var. Onu oynayacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın. Bu oyun abi e, cidden Roblox'un benim en çok sevdiğim savaş oyunlarından birisi. Böyle işte zırh falan ayarlayabiliyorsunuz. Kendi bayrağınızı yapabiliyorsunuz. Yani kendi bayrağınızı değil e, kendi ülkemizin bayrağını koyabiliyoruz. Ve bu arada arkadaşlar... E, Doğukan'ın da kanalına ve Yusuf'un da kanalına abone olmayı unutmayın. Aşağıda da iki kanalında linki var. Ee, Doğukan da bu arada arkadaşlar 450 Robux'a giriş yapıyor. Ona da katılabilirsiniz. Şimdi abi oyunun amacı şu. E, etraftaki bazı düşman birliklerini öldürüyorsunuz. E, bu helikopter benim helikopterim. E, bu helikopter arkadaşlar 350 Robux alınan Chinook helikopteri. E, yani Robux'a alınıyor bu şu an sadece. E, buna binelim. İşte helikopterleri böyle uçuruyoruz. Görevler yapıyoruz. E, bu arada helikopter almak için en az Star 2 olmalısınız. Star olmak için de yani Star kasmak için de adam öldürmeniz gerekiyor. E, Doğukan kanka şey yapacaksın mesela. F'ye basıp tıklayacaksın. F'ye bas tıkla. Bir tanesine. Eh tamam. E, bu arada Doğukan da şey yaptı. Yani ilk kez oynuyor oyunu. Videoya gelmek yani videoya gelmek istemedi aslında. Ben çağırdım. Ee, arkadaşlar şimdi abi gireceğiz böyle bazı düşman birliklerini yok edeceğiz. Ondan sonra işte nasıl şeyler yapılır onları göstereceğim. Ve bu arada arkadaşlar videoda like atmayı unutmayın. 20 like geçerse çok mutlu olurum. Ee, şöyle ben bir düşman birliklerinin olduğu yere doğru gideceğim. Şöyle bir kalkış yapalım. Kalkalım. Evet bu arada e, kuşum da konuşuyorsa arkadaşlar özür dilerim yapacak bir şey yok. Ötüyor. Ee, o yüzden kusura bakmayın. <laughs> Şehre gidelim. Şurada düşman birlikleri var. Şu an Yusuf tarıtta yani taramada. Ee, o tarayacak şimdi etrafı. Yusuf kanka açıyı vereyim. Açıyı verdim kanka. Tara. Evet Yusuf gördüğünüz gibi e, düşmanları öldürmeye başlıyor böyle. Yusuf kalkıyorum biraz. Şöyle dönüyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle shift'e basarak iniş yapıyorum. Evet Şöyle Yusuf'a açı vermek amacıyla tamam Yusuf zaten açıya ihtiyacı yok. F'ye basıp iniyorum ve abo canım çok gitti lan canım çok gitti. Şöyle hemen kendimize bir tane heal basalım. Ee, bir dakika canım gidiyor lan. Canım çok gidiyor öleceğiz gibi ama. Umarım ölmeyiz. Umarım ölmeyiz arkadaşlar. Şöyle canımızı bir yenileyelim. Ee, evet helikopterimiz patladı. Lanet olsun helikopterimiz patladı. Şöyle yavaştan baskına gidiyoruz. Şöyle tarayalım. Lan Lan. <laughs> Lan cana bak su gibi gidiyor. Cana bak su gibi gidiyor. Şöyle bir tane vitamin basacağım. Vitaminsiz olmayalım. Ee, arkadaşlar şimdi silahımızı alıyoruz abi yine elimize. Şöyle açıdan bakıyorum. Hop. Hop hop hop hop hop. Bu gitti bu bir. Şöyle. Bu arada oyun cidden zor yani düşman öldürmek falan çok zor. Yani silahın nasıl sektiğini falan da görüyorsunuz e, bayağı seçiyor silahlar. Şöyle gidelim. Şuradan hemen iki tane daha bandajımızı basalım. Ne olur ne olmaz. Ee, şuradan bakacağım. Oh, oh. Tamam. İki tane iki tanesini de öldürdüm. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Bu düşman ölü bu arada. Gelin abi yavaştan. Gelin içeri doğru girelim. Ee, burada bir şey yok tabi. Burası şu an böyle normal bir üst. Aslında gerçek üstler başka yerde. Ee, onları da göstereceğiz. Şu an burası küçük bir üst arkadaşlar. Sadece göstermek istedik. Şöyle buradan giriş yok. Yani bu binaya giriş yok. Eee... Ama içeride adamlar var bu arada. Şu an bu sığınakta adamlar var. Şimdi onları vuracağız. Şuradan atlamayı deneyeceğim. Umarım atlayabilirim. Evet atladım da. Ee, Yusuf gel kanka. Bu arada Doğukan kanka sen de bize doğru gel. Bu arada Yusuf. <laughs> ben gördüm onu vuracaktım. Şey gelsin Doğukan gelsin bize doğru. Doğukan gel kanka bak biz sarı işaretli olanlarız. Gel bize doğru. Canım çok az. Sen gel kanka bayıldığında falan biz basarız sen gel. Sen sadece arkamızda dur. Bu arada arkadaşlar su içtim çok susamıştım. <laughs> Yusuf kanka ne yapıyorsun? Ne haber kanka 31 sıcı sıcı sıcı sıcı. Evet arkadaşlar Yusuf gördüğünüz gibi espri yaptı. Yusuf'un ilk esprisi için alkışlıyoruz. Tamam. Doğukan kanka dikkat et. Onunu onunu onunu onunu. Kanka gir Yusuf. Doğukan dikkatli gel. Tamam dikkatli gel. Aç kapıyı Yusuf. Aç aç aç aç aç. Asayiş asayiş. Tamam. Burayı temizledik. Ee, burası işte böyle arkadaşlar. Burada çok bir şey yok yani. Burası tırt bir yer. Ee, işte burası buradan bir yere gitmiyor. Şöyle bir vitamin falan mı basaydık yok ya boş verin. Gidelim. Yusuf kanka burada helikopter kaldırma varsa helikopter kaldıralım. Senin helikopterle gidelim. Eee Galiba burada helikopter kaldırma yok. O yüzden bir reset çekelim kanka. En iyisi bir herkes reset çeksin bizden. Yusuf'la Doğukan bir reset çekin. Şimdi Yusuf'un helikopteriyle baskına gideceğiz. Yusuf'un helikopteri oyunun en iyi helikopteri arkadaşlar. Onunla baskına gideceğiz şimdi. Ee, ama ondan önce ben bir Doğukan'a şeyi göstereyim. Doğukan gel kanka. Doğukan bak buraya geliyorsun. F'ye tıklayıp mouse'la bir kere tıklıyorsun. Ee, buradan can alabiliyorsun. Sonra işte seçip alabiliyorsun kafana göre. Ben çoğu şeyi aldım. Şimdi Yusuf'un Black Hawk helikopteri var. Yani bildiğimiz askeri helikopter böyle e, tam askeri helikopterlerden. Yusuf şimdi ondan çıkardı gördüğünüz gibi. İki tarafta da tarıtı var. Yusuf dur binme kaldırma helikopteri kaldırma. Doğukan Doğukan nerede lan? Aa Doğukan Doğukan gel. Doğukan koş. Doğukan gel koş. Heh. Bu arada shift'e basarak hızlı koş Doğukan gel. Doğukan koş koş. Şöyle ben bir tane de flare alayım. Flare lazım olur şimdi bize. Tamam. Şimdi Doğukan kanka geliyorsun buradan bak. Gel gel buradan. Doğukan arkandayım. Doğukan. Doğukan arkandayım. Heh. Bak geliyorsun buradan bandajdan bir kere F'ye basıp take 10 tane bandaj alıyorsun işte. Sonra gel. Aldıysan gel. Ee, sonra işte şimdi Doğukan'ı tarıta bindireceğim. Koş koş bak şifte basarak koş. Elinden silah bırak daha hızlı koşarsın. Şimdi bak dur kanka kaldırma daha kaldırma. İn in in. Baga giriyor ya. Bak şu anda bile girdi mesela. Doğukan tarıta geliyorsun. F'ye basıp tıklıyorsun bak tarıta. Herhangi bir tane tarıta F'ye gel tıkla. Heh. Bak şey boşluk tuşu ile tarıyorsun. Boşa tarama ama adamları gördüğünde falan tara. Boşlukta tarıyorsun Yusuf kalk kanka. F'ye sakın basma. F'ye indiğimizde bas çünkü düşersin. Evet. Ee, şimdi kalkacağız abi. Etrafı tarayacağız falan filan. Yusuf kanka çantayı götürsene bize. Şimdi gençler oyunda e, çanta görevi denen bir görev var. E, o görev ile çanta topluyorsunuz, gelip satıyorsunuz ve para elde ediyorsunuz. Kanka, e, Pavyonda değiliz ya. Yapmana gerek yok bence. Ya gözüm gidiyor. <laughs> Yapacak illa Yusuf <laughs> ee, şöyle abi Yusuf Aga gidene kadar biz de ee, bazı şeylerden bahsedelim. Arkadaşlar 1300 aboneyi geçtik sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yakında 1350 takipçi falan olacağız. Ee, bunun için hepinize çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, umarım abi yakında nice 2000 3000'leri de görürüz. Umarım öyle görürüz. Şimdi Yusuf kanka sen Doğukan'a açı verdiğin için ben bir şey yapamıyorum. O yüzden ee, aha bana verdi. tamam. Ama Yusuf sen helikopter kullanmayı unuttun mu? Evet Yusuf helikopter kullanmayı unutmuş arkadaşlar. Şöyle mermim restleniyor şu an. Mermiyi restleyelim. Hop hop hop. Hop biri gitti. Yusuf açı ver kanka. Açı ver aç aç aç açı. Hop. Evet biri daha gitti. Şimdi oy Yusuf tam açı tam açı tam açı. Abo. Tamam biraz içeri dön biraz içeri dön. <laughs> Yusuf öldüm. Yusuf öldüm. Öldüm öleceğim öldüm öleceğim. Dur dur dur dur dur. Anam. Yusuf öldüm. Yusuf Yusuf. <laughs> <laughs> Fail görev. Ben öldüm. Fail görev. Neyse işte geçen amaç böyle gidiyorsunuz. Ee, orada çantalar falan var. Onları alıyorsunuz. Amaç o. Ee, neyse videonun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler gençler. İyi günler oyunlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu arada arkadaşlar e, videoda da belirttiğim e, Doğukan ve Yusuf'un da kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.